Меккен бір қолда жерет таста, қолда жерет таста. Еңкей, жүз мың теңгені бар. Не батыр, не батыр, не батыр. Қайдың қайту, түсінбей жатырмыз. Серік, тоқта, тоқта, тоқта, тоқта. Айналдырып әкеледі екен, айналдырып әкеледі деген. мейлі е тұрып кетсін ат тұрып кетсін егей жүз мың теңгені барып аласың жүз мың теңгені келіп аласың қалдыбай мырзаның Келес ауданнан келген жиенбет қалдыбай мырзаның ақ жамбас атты сәйгүлігіменен қайтып серік балуан тастады міне